tried to cross the border, right? Walked right into that Imperial ambush, same as us. And that thief over there. Our hero, our hero Holy shit! Quelqu'un s'il vous plaît, vous pouvez nous détacher là On va se faire comme un con believe dragonborn comes. See that ruin up there? It's an end to the evil of our sky. verkastar Arfinnar og palgan Fudnos hansinn drossan Dovakinn vahin Kogan undrar Oh, euh, une bonne nuit de sommeil, ça fait du bien. Bonjour Ailof. I hope to see you in Windhelm. Vous pensez que je devrais rejoindre les rangs du fric Damn right. Just like all true sons of Skyrim should. You should come to Windhelm with me and join the fight to free Skyrim. You've seen the true face of the Empire here today. If anyone will know what the coming of the dragon means, it's Ulfric. faut encore que j'y réfléchisse. Yeah, sure, I understand. No need to decide now. But I know that after you think about what you saw today, you'll realize that Skyrim deserves to be free. Alors, Blancherie se trouve vers le nord. Bon, c'est pas sorcier, mais avant, faudrait que je vende deux trois choses. Euh, voyons voir. Je crois qu'il y avait une forge. Où est-elle Là, juste là. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous pouvez me dire quoi sur Rivois Gerder's family first settled here as woodcutters a few generations ago. She and Hod run the mill. I make a decent living sharpening axes and fixing the sawmill. Um, je peux utiliser votre forge? I see no harm in it, if you have the skill. The grindstone will improve your weapons. Use the table to improve your armor. If you've got the raw materials, you can use the forge to make something new. Vous avez besoin d'aide? Yes, actually. How about you smith me an iron dagger? Here's everything you need to make one. Go ahead. Good day. Merci Alvor. Bonne journée à vous aussi. J'ai l'impression qu'on se dispute là-bas. Gagné. I said no. No adventures, no theatrics, no thief chasing. Well, what are you going to do then, huh? Let's hear it. We are done talking about this. Oh, <clears throat> a customer. <laughs> Sorry you had to hear that. Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé. I don't know what you overheard, but the Riverwood Trader is still open. Feel free to shop. Non, sérieusement. Accoucher. Uh, yeah, we, we did have a bit of a, a break in, but we, we still have plenty to sell. Robbers were only after one thing an ornament, solid gold in the shape of a dragon's claw. Pourrait sûrement vous aider. Moyennant rétribution, bien entendu. You could? I've got some coin coming in from my last shipment. It's yours if you bring my claw back going to get those thieves, you should head to Bleak Falls Barrow, northeast so of town. Plan, Lucan? Yes. So now you don't have to go, do you? Oh, really? Well, I think your new helper here needs a guide. Well, uh, no, I... By the eight, fine. But only to the edge of town. This way. I wonder why they only stole Lucan's golden claw. I mean, we have plenty of things in the shop that are worth just as much coin. Lucan found the claw about a year after he opened the store. He never quite explained where he got it. He's a tricky one. This way. Bon allez, c'est parti, direction Blanche Rive. Alors, il la route du Nord. Voyons voir. Ah, des panneaux. On va voir. À droite. Mais viens là, sale chien Tu l'as pas volé celle-là euh, quel beau panorama en plus dans le donjon de blancherie. Ah, je vais enfin pouvoir pénétrer les murs de cette cité. C'est vrai, quand j'étais petit, je n'y suis jamais allé. Seulement entendu parler. Qu'est-ce que c'est là-bas On dirait des impériaux. Oui, ce sont bien des impériaux. Qu'est-ce qu'ils foutent là on dirait qu'ils entourent quelqu'un. Affaire impériale, mon cul, oui Mais c'est un nordique, là Le prisonnier est un nordique J'y crois pas. Libérons-le. Pour la liberté. ils sont coriaces les bourgs Moins un Vous ne vous en sortirez pas vivant Je répandre votre sang sur ces terres Mes terres Allez, plus qu'un Yeah Oh, il est mort. Puis son âme rejoint les anciens à bonne garde. Qu'est-ce que c'est Mais, mais c'est un géant À yes. You handle yourself well. You could make for a decent shield, brother. Merci, ma belle, mais, mais c'est quoi un frère d'armes? An outsider, eh? Never heard of the Companions? An order of warriors. We are brothers and sisters in honor. And we show up to solve problems if the coin is good enough. Je peux me joindre à vous? Not for me to say. You'll have to talk to Kodlak Whitemane up in Yurvaskar. The old man's got a good sense for people. He can look in your eyes and tell your worth. If you go to him, good luck. Merci et bonne continuation à vous. Les compagnons. J'ai l'impression que ce nom me dit quelque chose. Mon père a dû m'en parler quand j'étais petit. Dans des légendes. Oui, ça doit être ça, dans des légendes. Enfin bref. Direction Blanche Rive. Tiens, il y a un comité d'accueil. Halt. City's closed with the dragons about. Official business only. J'ai des nouvelles d'Elgun. Je dois parler au Jarl. C'est important. Fine. But we'll be keeping an eye on Tiens, un hôtel de Talos. Je pensais que son culte était interdit en bord de ciel. Enfin bref, dans ma famille on a toujours vénéré ce dieu, et je compte bien perpétuer cette tradition. le comité d'accueil. What's the meaning of this interruption? Jarl Balgrup is not receiving visitors. Gardeur qui m'envoie. Je veux parler au Jarl. As House Carl, my job is to deal with all dangers that threaten the Jarl or his people. So you have my attention. Now explain yourself. Un dragon a détruit Gun. You know about Helgen? The Jarl will want to speak to you personally. Approach. Eh b ben, du en affaires dans le coin. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un elfe noir fait ici Surtout au service d'un nordique. So, you were at Helgen. You saw this dragon with your own eyes? Oui, et le dragon se dirigeait par ici après avoir détruit Helgen. Smear Ireleth was right. What do you say now prevents us? Shall we continue to trust in the strength of our walls? Against the dragon? My lord, we should send troops to Riverwood at once. It's in the most immediate danger. If that Your dragon is lurking in the mountains... That is a provocation. He'll assume we're preparing to join Ulfric's side and attack him. We should not... Enough! I'll not stand idly by while the dragon burns my hold and slaughters my people. Irileth, send a detachment to Riverwood at once. Yes, my Jarl. If you'll excuse me, I'll return to my duties. That would be best. Well done. You sought me out on your own initiative. You've done Whiterun a service, and I won't forget it. Here take this as a small token of my esteem. There is another thing you could do for me. Suitable for someone of your particular talents, perhaps. Come, let's go find Faringar, my court wizard. He's been looking into a matter related to these dragons and rumors of dragons. Faringar, I think I found someone who can help you with your dragon project. Go ahead and fill him in with all the details. So the Jarl thinks you can be of use to me. Oh yes, he must be referring to my research into the dragons. Yes, I could use someone to fetch something for me. Well, when I say fetch, I really mean delve into a dangerous ruin in search of an ancient stone tablet that may or may not actually be there. Et qu'est-ce que ceci a à voir avec les dragons Ah, no mere brute mercenary, but a thinker. Perhaps even a scholar? You see, when the stories of dragons began to circulate, many dismissed them as mere fantasies, rumors, impossibilities. One sure mark of a fool is to dismiss anything that falls outside his experience as being impossible. But I began to search for information about dragons. Where had they gone all those years ago? And where were they coming from? Et que dois-je faire alors? I uh, learned of a certain stone tablet said to be housed in Bleak Falls Barrow. A dragon stone, said to contain a map of dragon burial sites. Go to Bleak Falls Barrow, find this tablet, no doubt interred in the main chamber, and bring it to me. Simplicity itself. Considérez que c'est déjà fait. Off to Bleak This is a priority now. Anything we can use to fight this dragon, or dragons. We need it quickly, before it's too late. Of course, Jarl Balgroof. You seem to have found me an able assistant. I'm sure he will prove most useful. Succeed at this, and you'll be rewarded. White Run will be in your debt. Bon. Direction les tertres des chutes tourmentées. Mais avant tout, une bonne nuit de repos. Welcome. Let me know if you want anything. <laughs> I think I got a clean mug around here somewhere. Let me know if there's anything else you need. Ah, ça fait du bien. Bon allez, une bonne journée de combat s'annonce. Bonjour. Think you can go blade to blade with me? You'd be dead in six seconds. Vous croyez pouvoir me battre? And why not? I could beat anyone in this city, barehanded. A hundred gold says I knock your hide to the ground. Quelle arrogance. Je suis votre homme. Just fists. No weapons, no magic, no crying. Let's go. Vous allez souffrir. Come on. That's what I call a punch. You got me. N'oubliez pas les 100 pièces d'or. You're no liar. Best fight I've had in years. There you are. If you ever need another blade at your side, just ask. Wouldn't mind seeing how you handle a few trolls. Ha! Merci de l'offre. À bientôt. Bon et maintenant, c'est parti pour la mission du Yard. J'ai retrouvé la griffe. Voyons voir ce que dit son journal. Apparemment, on peut l'utiliser pour trouver un trésor. Intéressant. Bon, maintenant que j'ai ouvert la porte, voyons voir où ça mène. C'est magnifique tout simplement splendide. J'aimerais bien me faire enterrer là, moi, plus tard. Étrange, j'ai l'impression d'entendre des voix. D'où elles viennent. De la balle, le grand mur de pierre. Étrange sensation, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Qu'est-ce que c'est Bon, Maintenant que j'ai la tablette, direction la sortie. Pas de porte. Tiens. Une poignée. voyez voir. Qu'est-ce que... <laughs> Très ingénieux. Plus d'un a dû se laisser crever de faim ici. Direction la sortie. Faut ramener cette tablette au plus vite.